chopib ketyapti-yu narsalarni iye e nima dovdiramasdan drobga qara tupoy hop nima qilyapsan tursuv mayka paypo ana qaradim voy boplading e kallangga qo'l to'dayotsani ha nima qara deding qaradim qaratsa qarab turish kerak emas san uylanganingdan keyin qarab turaversang xotining tashlab ketadi voy miyasi ginat qilyapti nimamini yana tursu yana paypo o'zi boshlansa bormi bu yoqda e voy qara turib tushyapti ha chiroyli tushyapti ha gapirma dropga borlaring dropga bor dropga kallang oyog'im dropga bor turavermalaring dropga bor dropga bor sulton sovut dropga bor deyapman hap hap deb turaveradimi san erkak bo'lsang-chi, almazga o'xshab ketyapsan ha kallang oyog'im a oyimga aytib beraman e qoqora qoqu qani ketdik qo'qillatamiz qo qo qo voy ku ku voy ku mami eshin uramiz hozir o'zing eshiksan ot bu e kimdir kaptar uchirdimi narsani ko'pligini qara e e moshina o'tib ketdimi yo menga shunaqa tuyuldimi bilmasam darzi meni bo'lyapti san eshitdingmi yo'q duxi bermaymiz короче ketdi yo beramizmi ayo bermaymiz ketdi voy nima to'polon qo'ysalar mahallamda hozir bir joyingni kesib olamasanlar voy jinni qani bu akalaring bir ichkilar voy tohira berib qo'yding voy sulton endi nima bo'ladi endi tohir o'zinikini kesib olishadi yo'g'i e Bo'ldi. aytuvdimu duxo bermaymiz deb отдуши gali gap yo'q gali да chapela chapela короче e, hammasini bitta bitta bisib tashladi assalomu alaykum hammaga pubg ishqibozlari hozir sizlar bilan urilib surilib turtib urib tashlab kim birinchi eshikka kirish o'yinini o'ynaymiz birinchi ishtirokchimiz tursun yepsanxo'jayev ikkinchisi esa tohir berdiyev bo'lmasam o'yinimizni boshladik birinchi Mamırıncı. Yo birinchi Mamırıncı kıramam. Koç. o'h voy mama shkelatligini qara narsalarni nima iye aytmani jonlarim kecha mani sindirgan voy mani qadrdonlarim davay davay davay davay tezroq tezroq yo tvoy matluba tezroq yig'ish kerak davoy davoy davoy davoy davoy davoy bo'la qol davoy davoy davoy davoy davoy davoy ana bo'ldi ana endi enasini uchqo'rg'ondan ko'rsataman sulton sovuq akajon unday qilmang tegmang menga aka qani tohir sen meni qizaloq deganmiding bilmasang gapirma ongi pa omadsiz dovdir voy brat haqda jab ketdilar mana deallokatsiyani sosnovkaga belgilavdimu pochchaynikida nima bor e e e e e voy voy voy voy voy brat yoppasi ekanlar qo'ydilar-yu voy yordam beringlar kim bor voy ona brat yordam <laughs> berib yuboring <laughs> brat yordami zo'ridan beraymi pasimda nima qiyos yo yo yo yo yo yo yo sunnat bo'lmagan ekan soka hozir qilamiz g'alati bo'lib ketyapman voy voy mayli voy tushamiz e, ishlamayapti bu yo yo yo yo سمعت hech bo'lmasa bu gal o'xshar o yaxshi qayerga ketyapti bu i stop stop stop stop kelinglar shu yog'ini ko'rmay qo'ya qolinglar baribir hamma biladiku hozir nima bo'lishini yo davom ettiraymi mayli davom ettiramiz faqat qizli ko'zini yumib tursin iltimos kelajak barbod bo'ldi kadr action ishqilib gemoroy bo'lgan bo'li qizimga nima deyman endi nimaga omadsizman mana bu dunyoga nimaga keldim nimaga omadsizman undan ko'ra bu dunyoda tug'ilganimdan ko'ra keyinroq tug'ilganim yaxshi edi bu dunyoni ko'nglida menga joy yo'q bo'pti короче обедdan keyin gaplashamiz biz hali sinmadik voy mana ukaxonlar e drobku e ne yaxshi kim kelmayapti durobga voy onang nima davay davay kimdir kelsa shaqillataman gap ukam ani qora oila assalomu alaykum juda bularni rangi yoqmayapti menga voy davay davay kim kelsa boshini yoraman ya kel ukam oka unaqa turmangda qo'rqib ketyapman E, nima manda ishinglar bormi <laughs> sandi ishimiz bo'lsa tobutni ko'tarib kela olamizmi ketdi aylanib kelamiz e hali o'lgim kelmayapti ukam xafa bo'lmaysan mandan voy ona nima otma qitig'im bor <laughs> bo'ldi tursigim eshib ketadi kechir ukam man qoravoyli sanga kelishgan ekan e, xafa bo'lma og'ayningni oldiga jo'nataman xudoga shukur eh, ana okeli sizlar ikkilang topib berdim e bo'ldi shekilli a ketib yuborishibdi ha yaxshi hay jonimni turishini qara hech kim yo'qmi a yaxshi qani nima bor ekan tursu mayka e, paypo e, trimol e, e aka sizlarga nima kerak o'zi e onangni sallani yoqonlaring palakat bulardan qanaqa qutulsa bo'ladi e ana nanayoqqa kirib olaman yoki bu yoqqami yoki bu yoqqami e qanani qoravoylar a yaxshi ana zakfi ham qilib oldik endi qaqqa boramiz qoch ukam qoch yo'ldan tormoz ishlamayapti qoch kimdir baqiryapti e- ha onang nimaga turqay qursin sanlarni basharang oyog'i <laughs> davay qamarasga tushsin kim kalla qo'ysa hayotidan to'ysa mana biz e onang nimagur ko'chada tursuvda yurish jonga tegib ketdi sharmanda e nol ku qani qoch hamma yo'ldan boshi jallod uf eshikni qayerdan ochardi aytgancha bu PUBG ku o oh, <laughs> pabjida eshik degan narsa yo'q qoyil <laughs> xo'sh hozir yomon qilaman xo'sh nima qilmoqchi edim a eh, man otmoqchi edim eh, e ketdi vrachga katatsiya qildirib kelaman bo'ldi oka sizlarni internetda zvezda bo'lgan qora oilamisizlar oy o ana bizaga mana shu kerak edi e <laughs> chotin edu <laughs> endi bizlar bilan точно кататься bir братишка e shoshmay turinglar hozir ye ye e ona nimagur obbo bo'lib qoldimi e man oshga kech qolyapman ona nimagur ye e ana bo'ldi hozir ketamiz voy xudoga shukur uh negirlarni ishi yurishmaydigan bo'ldi uh iye <laughs> foydasi yo'q ukam ustingga munasi kiyib ol ketdi man o'lgim kelmayapti <laughs> bolalar nastarib turinglar hozir o'ynab jid qilamiz <laughs> davay bolalar nachilik kimdir kalla qo'ysa hayotidan toysa keling birga raqsga assalomu alaykum oka vaalaykum pachinkiga aka durib tushgan shu yoqqa tezroq faqat pochchenikiga yo'q e pochchamniki emas aka pachinki pachinki drop tushgan o'sha yoqqa tezroq borish kerak nechi pul siz beraman aka faqat dropga boraylu zakif qilib olishim kerak trop kerak bo'lsa aptekaga kir yo oka man trop ichmayman drop kerak menga bo'pti o'tir yo'ldan odam chizib olamiz ko'rib ham oldik do'stlar sizlarga yoqdi degan umiddaman do'stlar hammanglarga kattakon rahmat tomosha qilganingiz uchun har doim layklarni aymasdan bosib tashlagani uchun man dush sizlardan rahmat deb qolaman va izohga qoldiringlar yana qanaqa videolar kutishinglarni va o'n yettinchi avgustgacha endi sabr qilinglar do'stlar o'n yettinchi avgustdan keyin strimni boshlayman do'stlar ungacha videochalar yoq bu yoq ko'rib turasizlar sizlar bilan har deb ded xursand bo'ldi keyingi videolarda va keyingi strimlarda ko'rishguncha do'stlar mana do'stlar do'stlar va kulib oldik va lekin keyin ayaman ayaman bo'ldi va layk lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak lak ey assalomu alaykum do'stlarim sizlar bilan deb husan va va va va va o'n yettinchi avgust yaqin hayajon kuchli